Сегодня у нас прекрасный солнечный день, и э, ВПК «Русич» совместно с Душерго «Русич» и добровольцами Донбасса проводят день полигона это непосредственно выполнение определенных задач на направляющей. Основы того, что любая и штурмовая, и разведывательная группа должны понимать и как действовать при столкновении с противником. Дошарга Русь мне знакома давно, на самом деле. И могу сказать, что я очень ценю ребят, потому что ребята искренние, они настоящие русские патриоты. И это ребята действия, люди действия. Но это еще молодые ребята, и они еще, я думаю, еще долго смогут защищать интересы Родины с оружием в руках. В 2018 году я вступил в ВПК «Русич» и был самым молодым. Мне было 18 лет, я закончил первый курс в своем вузе, учился я в военмехе и учусь до сих пор. Мне 21 год, позывной у меня Реоскур. Занимаюсь э, проектами в сфере международных отношений. Мой позывной Вамбат. В обычной жизни я предприниматель, малый предприниматель. Мне 48 лет, я уже, ну, мягко выражаясь, не первой свежести, поэтому можно сказать, что это наши наследники. Когда я их вижу, мне очень приятно. Я понимаю, что они есть. Это самое главное. Потому что если они есть, то есть и надежда, и будущее и у русского народа, и у российского государства. Они с нами занимаются несколько лет, и кто-то из них, конечно, заметно преуспел в военно-патриотическом деле. Прогресс есть, э, правильная работа инструкторов этому способствовала. Хорошо преподается материал, теоретический, практический. С каждой тренировкой ты становишься лучше, ты начинаешь что-то понимать, осознавать, сам делать выводы, сам читать литературу, ее понимать. Есть куда стремиться, знаю, что можно исправить. Я не думаю, что где-то в России есть еще военно-патриотический клуб, который хоть как-то может к нам приблизиться. Прежде всего, это не просто военно-патриотический клуб, это еще и достаточно сплощенный, организованный коллектив кто-то в бизнесе работает, кто-то просто может научить жизни, опыту, потому что все здесь уже мужики взрослые. Если какому-то члену требуется помощь, остальные все готовы приехать в любую точку там, города и области. И это то качество, которое мало у кого может быть. что сподвигло меня вступить в Русич, так это сама идея. Защита дома, защита Родины. Я думаю, что то, что в э, русском народе есть огромное количество пассионариев, которые всегда готовы встать на защиту нашей Родины, это доказал 2014 год. Побудили меня события, произошедшие в 2014 году, одесские события 2 мая 2014 года. Прошел отбор, вступил. У меня есть такое убеждение, что мужчина должен быть мужчиной. Он должен уметь работать с оружием, он должен уметь работать руками, он должен быть умным. Уметь владеть оружием и быть готовым защищать интересы родных, близких, родины, отечества. Это естественно для нормального, настоящего мужчины. Абсолютно естественная вещь. Их э, притягивает, естественно, та, наверное, все-таки можно сказать, слава их товарищей, которые ее заслуженно получили, отстаивая интересы русского народа с оружием в руках. Дешер Георгиевич выполняет задачи на пользу России и нашего подразделения. И вот э, ВПК Русичи – это как бы кузница наших кадров, где люди приходят, и мы ну, регулярно пользуемся и выполняем ряды боевого подразделения Есть смысл продолжать в этом направлении трудиться.